तो है फ्रेंड जैसे कि जानते हो मैं नागपुरी सॉन्ग डालता हूँ नागपुरी वीडियो डालता हूँ तो प्लीज़ मेरे तक तो नागपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें न्यू न्यू नागपुरी गाना सुनने के लिए तो आप लोग को पसंद होता है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और इसी तरह प्यार दीजिए ताकि मैं आपको नए नए नागपुरी सॉन्ग वीडियो वगैरह दिखा पाऊँ तो फ्रेंड लोग आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे को अभी जो एक चैनल था वो डिलीट हो गया मेरा तो फिर फिलहाल मैं अभी मैं नया चैनल खुला हूँ तो आप लोग सपोर्ट करिए मेरे को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें हम्म, इसी तरह नागपुर वीडियो वगैरह देखने के लिए मिलेगा आपको फ्रेंड अभी मैं मैंने सिर्फ बनाया मैं एडिट करके वीडियो सब बनाता हूँ सुंदर सुंदर सॉन्ग गाता हूँ आप लोग के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों के पास भी शेयर करें इसी की तरह ताकि मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे न्यू वीडियो दिखा सकूं तो सब्सक्राइब एंड शेयर मैं असलिता यूट्यूब चैनल को तो लोग जैसे कि जानते हैं कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगती है फिलहाल सपोर्ट नहीं करते सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसी तरह आपको वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए तो देन सपोर्ट चैनल को और शेयर करो दोस्तों के पास जो नागपुरी सॉन्ग पसंद करते हैं हमारे झारखंड लोग को पता है कि हमारे झारखंड लोग ज़्यादा नागपुरी सॉन्ग डीजे सॉन्ग ऐसे सुनने पसंद करते हैं तो इसीलिए सब्सक्राइब करें ताकि आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें तो आपके पास नोटिफिकेशन मुझे मैं नया वीडियो जब भी डालूंगा तो तो सपोर्ट करें मेरा चैनल को और सब्सक्राइब करें इसी तरह मेरे को प्यार देते रहिए ताकि मैं भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो दिखा पाऊँ और आपको दे दूँ तो थोड़ा सपोर्ट करिए और देखिए मेरे